A iş yerindeki işçi sayısı B iş yerindeki işçi sayısının 3 katıdır. A'dan 12 işçi B'ye geçerse B'deki işçi sayısı A'da kalan işçi sayısının yarısı kadar oluyor. Buna göre başlangıçta A iş yerindeki işçi sayısı kaçtır? Bu sorudaki ilk uyanıklık şu. İşçi demiş. Yani adam eğer işçi problemlerini çalışmadıysa A ben işçi problemlerini çalışmamıştım bunu geçeyim diyor. Aslında işçileri silip sayı yazarsak da soru değişmez. Yani işte e, şu şekilde A B'nin 3 katıdır. A'dan 12 çıkarırsak B A'nın e, yarısı kadar oluyor. Buna göre A kaçtır? Deneyelim. A B'nin 3 katıdır. A eşittir 3B. A'dan 12 işçi geçerse diyor ya A'dan 12 çıkarıp B'ye ekleyeceğiz. B'ye eklersek B artı 12 oldu. Ne oluyormuş? A'da kalan işçi sayısının yarısı kadar oluyor. Yani A'nın kalanın yarısı kadar oluyor. Bunun yarısı kadar oluyormuş. Bölü ikisi kadar oluyormuş. Şimdi ne yapacağım? A eşittir 3 B ise alttaki denkleme direkt koyabilirim veya eşitleyebilirim. Onu biraz daha alışmışız onu yapayım. A eksi 12 eşittir 2 B artı 24. A eşittir 3 B. Şimdi kolay. A yerine 3B koyayım. 3B eksi 12 eşittir 2B artı 24. B eşittir 36. A'yı soruyor. B 36 ise A da 108. Cevap Bursa. Peki yani bu işçi sorusunu neden işçileri silip şöyle çözdüm. A, B'nin 3 katıdır. A'dan 12 çıkarıp B'ye eklersek B A'nın yarısı kadar. Hep bütün işçileri silerek A kaçtır? diyerek çözdüm. Çünkü buna dikkat etmek gerekiyor. Bazen bir konuyu bir şekilde içine ilave ederek böyle sözel ifadelerle aslında çalışmadığınız bir konu gibi göstermeye çalışıyor. Bu bir denklem çözme sorusudur. Başka hiçbir numarası yok. Şimdi bu şekilde çözdüm. Diğer türlü de çözeyim. Aslında hiçbir fark yok. Aynı şeyi yapacağım ama hani adet yerini bulsun. A'da işçiler var. B'de işçiler var. A, B'nin 3 katı. Dolayısıyla A, A'daki eşitçiler B'nin 3 katı. Yine böyle yazacağız. A'dan 12 işçi B'ye geçiyor. A eksi 12 işçi eşittir diyoruz. A'dan 12 işçi B'ye geçerse B, B olarak kalmaz. B artı 12 olur. B'deki işçi sayısı diyor A'da kalan işçi sayısının yarısı kadar. Şu, şunun yarısı kadar oluyor. Ya buraya 2 yazacağım ya buraya bölü 2 yazacağım şu B artı 12 buradaki işçi sayısı buradaki işçi sayısının yarısı kadar oluyor. Buna göre denklemi çözeceğim. Az önceki denklemin aynısı tabi. Aynı şekilde çözüyorum yani. A eşittir 3B. A eksi 12 eşittir 2B artı 24. Şuraya 3B yazıyorum. 3B eksi 12 eşittir 2B. 3B yazmayıp denklemleri de taraf tarafa çıkarabilirim. Aynı şey gelir. B eşittir 36, B 36 ise A eşittir 13 katı olduğu için 108 cevabımız Bursa.